Nesta primeira elección imos ver como están colocadas as cordas da guitarra, que notas producen e como afinaras. O primeiro que hai que observar é que as cordas máis gordas están na parte superior e as cordas máis delgadas están na parte inferior. Normalmente, a guitarra tócase coa nosa man boa, eh, rasgando as cordas, e coa man, entre comillas, mala, pulsando nos trastes. Por exemplo, eu escribo coman dereita e rasgueo coa dereita. No caso dun zurdo, normalmente tocarían coa guitarra colocada deste outro xeito, coas gordas gordas por esta parte de que sería contraria de antes e coas delgadas por abaixo. Hai quen toca incluso do revés, hai zurdos que tocan coas delgadas por riba, pero ese é outro tema. O normal é tocar coas gordas por riba, que é o noso caso. As notas que teñen que producir estas cordas son, no caso da nota máis grave, un mi, a quinta corda, en realidad empezase a contar pola máis delgada. Non sei por que empecé pola sexta, pero bueno, continuamos a que empecé. A quinta sería un La, a cuarta sería un Re, a terceira sería un Sol, a segunda sería un Si, e a primeira sería un Mi. Volve coincidir coa corda máis gorda, o que pasa que neste caso sería na octava superior. Recorreríamos toda a escala e por riba outra vez Mi. É dicir, Mi, fa, sol, la, si, do, re, mi. E aquí estaría mi. Pasamos agora xa a afinar a guitarra. Primeiro temos que afinar unha corda. Hai varias formas, podemos buscar algunha canción que coñezamos cunha nota coñecida, se si temos un piano podemos tocar a nota no piano, ou podedes afinar por este mesmo vídeo, isto sería o mi. Unha vez que temos afinada esta corda, que se afinaría co, coa clavixa correspondente para apretar a corda xiraríamos cara fora é dicir, en vez de cara nos nós cara fora, deste xeito e se queremos afloxala cara nos nós apretar cara fora e afloxar cara nos nós vou non volver a afinar porque desafinei, non claro? temos a sexta corda afinada, poderías facer calquera outra, pero neste exemplo vamos empezar coa sexta. Vamos a afinar a quinta. Para eso, buscamos o quinto traste, 1, 2, 3, 4, 5. Normalmente, eh, bueno, normalmente non, depende do tipo de guitarra pode entrar unha marquiña. Esta guitarra, por exemplo, trae aquí, non sei se pode observar, uns puntiños. Aquí hai un puntiño, entón sería o quinto. Se non contamos, 1, 2, 3, 4, 5. Esta nota ten que ser a mesma que a da quinta corda, sin, sin pulsar en ningún sitio. A sexta pulsada no quinto ten que ser a mesma que a quinta sin pulsar. Neste caso xa son, vou na desafinar para volver a afinar e que se, que se pode apreciar. Cando ahora toque as dúas xuntas, vai sonar mal, porque non van a ser a mesma nota claramente mal. Temos que entrenar un pouco oído para distinguir este sonido do sonido do unísono, que vai ser o que vou producir cando este afinada. Temos que identificar se a quinta nota está máis alta ou máis baixa. Tocamos as dúas seguidas e comprobamos. O sonido que fan é pom pom pom pom, claramente a segunda máis alta, pam pam. Teño que baixar. Como antes dixen, a clavixa, cara, min para baixala. Se tuvera que apertar, cara fora. Sigo un poquinho máis alta. Baixo un pouco máis. Ora xa estaría un unísono. Cando as toco xuntas, parece que só toquei unha, porque é exactamente a mesma nota. En realidad estou tocando as dúas. Ben, unha vez que xa temos a quinta, xa temos a sexta, temos a quinta. Pasamos a afinar a cuarta se ve, non son a mesma nota cando pulso a quinta no quinto traste que cando toco a cuarta sin pulsar e tiña que sonar. Teño que axustar. Para eso toco a seguido. Ahora sona pam pam pam pam, a segunda máis grave. Como a cuarta máis grave, teño que subir. Neste caso ahora, entón, cara fora para subir. que teña este sonido perfecto. Este unísono. Estou tocando as dúas cordas, pero ten que sonar como se só tocase unha. Pasamos á seguinte, farías exactamente igual, xa me vou saltar o paso, porque onde sí que hai que cambiar é cando afino a segunda. Para afinar a segunda corda, que é esta, teño que pulsar a terceira corda no cuarto traste. En, vez, en lugar de no quinto, como facía cos tres anteriores, para as tres anteriores é coa quinta, pero chegar á terceira coa segunda é no cuarto. pode notar non a unísono, pero está moi preto. Nestes casos é bastante difícil distinguir cal sona máis alta. O que podemos facer é desafinala moito máis para que se note. Ahora xa se nota moito máis baixa. Tombou a subir. Como antes, cara fora. Ainda que sexan as clavixas da parte de abaixo, porque como se ve hai 3 por riba e 3 por baixo, é igual cara fora. Cara fora, para apretada Ahora paseime. Pam, pam, pam, pam. Entón, baixo un poquinho. a segunda coa primeira volve ser no quinto traste. Pulsa a segunda corda no quinto traste e a primeira se impulsar. A primeira está máis baixa. Teño que subir. Como sempre, para fora, para fora. Xa estaría. Si queremos comprobar que todo vai sonar ben, podemos facer varias comprobacións que se indican na lección, como sería pulsar a sexta corda sin traste e a cuarta no segundo. Tamén ten que sonar así tipo unísono, un sonido ben armónico. Outra comprobación sería a terceira no, no segundo traste e a quinta sen pulsar. Tamén teria que sonar ben. Outra comprobación pode ser, hai moitas diferentes. Outra comprobación podría ser a quinta corda no segundo traste e a segunda corda sen pulsar segunda debe estar un pouco rara. Ahora sona mellor. Outra comprobación, a cuarta no segundo traste coa primeira sen pulsar. Esta sona mellor. É unha moi clara que xa dixamos ao principio, o mi da corda máis gorda co mi da corda máis delgada terían que sonar ben porque en realidad son a mesma nota. Vemos que tamén sonan ben. E se poñemos algunha postura dun acorde, tamén ten que sonar ben. forma de pulsar un acorde. Así como se si disparásemos o dedo, pero realmente sin dispararlo. Simplemente apoyámoslo aquí. Nas próximas leccións aprenderemos algúns acordes.